Awesome. آه. قدامك ترى على راحتكم على راحتكم اطب لك ما يصير عرفتي خلاص تفش يا محمد دخلنا دخله خرافيه شنو وين كانوا ذول؟ 啊，前二十个不不不不不。